Salut! Astăzi este despre a reformula. În dicționar este a formula din nou. În uh, Joseph Campbell, un uh, scriitor, spune așa Trebuie să ne renunțăm la viața pe care am planificat-o pentru a accepta pe cea care ne așteaptă. Uh, atunci când ne planificăm viața, uh, cred că omitem un lucru. Omitem uh, mirarea, surprinderea, elementul uh, de senzație care ne așteaptă practic mâine ne așteaptă niciodată viața pe care o planificăm astăzi. Uh, iar în actorie este un fenomen uh, foarte tare în care uh, actoria spune că noi ne formulăm tot timpul mintea noastră monologe interioare și eu zic ce ar fi să ni le reformulăm, dar mâine, nu astăzi, știi? Adică astăzi pentru astăzi și mâine pentru mâine. Ca mâine să trăim acel lucru de wow, de mirare. Ce faceți? Reformulezi viața? Ceau!